2021, papá, el bendecido. ¿Desde dónde? De Radio Quilate. Ya. Este ¿A dónde vas? ¿A dónde irás? Ten cuidado por dónde vas. Escúchame, hijo mío. Es que en la calle no hay amigos. ¿A dónde vas? ¿A dónde irás? Ten cuidado por dónde vas. Escúchame, hijo mío que en la calle no HAY amigo. Gracias mamá que siempre estuviste ahí, en la buena, en la mala, tú siempre estabas. Pido perdón a Dios por todos los problemas que te ocasioné. Yo en el pasado, yo en la calle 24-7, fumando, robando, haciendo ya el daño. Preso de mi vicio, de mis malas acciones. No fue tu culpa, fueron mis decisiones. Ahora tengo un hijo, tengo que pensar antes de cometer un crimen me libre de volver a lo mismo. Yo ya entendí, comprendí que la vida del malandro solo tiene un fin. Padre, tú que escuchas, que estás en el cielo, te imploro, te pido. Padre, tú que escuchas, que estás en el cielo, te imploro, te pido. Ese camino que tú escogiste no lleva a nada, solo uno que está en el cielo, hace mi vino a salvarte. Ese camino que tú escogiste no lleva nada, solo hay uno que está en el cielo. Hace mil años vino a salvarte, hace mil años vino a salvarte. Yo no supiera cuánto te amo, madre, por ser tan linda y expresamente amable, porque en realidad lo que hiciste no tiene precio, si tan solo con la vida y el aprecio, el alimento, el amor incondicional, y por lo consiguiente por el tiempo de orientar ese pilar, que me da su apoyo, amor del puro, que me da consuelo, tú vales oro, yo, yo me saco el sombrero, Tú eres la espartana de este humilde guerrero Me diste autoridad para bajar yo el dedo Con la educación, el amor y el respeto Tú eres ese músculo, te amo mi amor Enamorada de mi vida, vida de mi amor No deja de pasar el tiempo, te lo tengo que decir Porque tú estás aquí, tú vives aquí Yao Oye, esto va dedicado para mi madre Y para todas las madres que luchan punto rap Oye, con Rodolfo, este Callao, el Nigue. Saben, sabes. Desde Radio Quilate, en la hora cero. Esperen el remix. Aroncito. El remix. Oye, ese es punto rap, nigga. ¿A dónde irás? ¿A dónde vas?